Willst du tauschen? Kannst du mal gucken, was du so brauchst? Den Blue Eyes Dragon? Ja, also ich bräuchte diese Karte hier. Die ist ja nicht so spielstark. Wollen wir tauschen? Die drei gegen die? Ja? Super. Dann ist das jetzt deine Karte? Das ist meine? Danke sehr. Schönen Tag noch.